Halo guys, welcome to my channel Rimbabo Oke okay guys, jadi hari ini kita mau bermain Hoverstorm uh, Karena saya mendapat request dari thank you adik Veronica sayang telah request ya jadi sekarang kita mau menuju ke, ke uh, eh, melihat kembang api guys oke okay, by the way aku klaim dulu ya guys ya jam 18 ya kembang apinya dan pada tanggal 21 hari Minggu. By the way, di sini kalian bisa memberi kado-kado pada uh, apa tuh kekasih-kekasih kalian, <laughs> ya seperti uh, untuk cewek Chris uh, eh, Fisher Liao gitu kalau untuk cowok mungkin Jesse Ella uh, Ellie gitu ya Nah guys kemapinya udah mulai pestanya Wow cantik banget guys Nah ini jadi ini adalah pesta kembang api yang direquest dari dari adik Veronica dan seterusnya kita mau um, mau uh, me melanjutkan yaitu quest ya quest yang baru dari Harvest Town ya di versi kedua ini jadi di sini saya mau memberikan beberapa tips untuk mencari material pack. Gimana cara mendapatkan material pack? Material pack itu seperti apa? Seperti nail, screwdriver, tab, glass, plastik dan tab uh, eh, apa dan apa lagi ya uh, <laughs> banyak sekali lah pokoknya kita lihat bersama ya jadi ini ada uh, ada quest dari warm hearted ini ya warm hearted blacksmith jadi pertama kita bisa mendapatkan dari treasure chest Gimana mendapatkan treasure chest? Pertama kalian harus menol uh, ah, mancing dan kalian kalian harus mempunyai bed lah, bed ini ya yang bisa mendapatkan treasure chest. Oke, okay, bisa melting di bed workshop. Oke, okay, jadi ini treasure chest. Sesudah itu kalian harus pergi ke tempat blacksmith yaitu David Hang untuk crack jadi di sini kalian pilih aja store. Udah itu crack. Nah, di sini tinggal drag aja ya, pindahkan chestnya ke tempat yang mau di crack. Oke. Okay? Nah, kita dapat screwdriver. Tap. Nah, jadi ini ya bisa mendapatkan material pack. Oke, okay, next digging black hole jadi pas ketemu uh, lubang hitam-hitam dicangkul guys nah guys di sini aku mendapatkan semen oke okay? jadi ini ya guys semennya ini guys oke okay, next spin wheel free and X jadi di sini ada rukun sempatan free ya yang nggak perlu gunakan uang yang ads itu harus menonton jadi di sini kadang dapat kadang enggak ya tergantung keberuntungan nah guys nah aku mendapatkan material pack jadi nah dan ada mendapatkan screwdriver 5 lagi oke jadi kita bisa membuka ya uh, material packnya apa jadi ini ya screwdrivernya dan material packnya kita bisa pilih guys di sini ada jadi kita pilih nail aja langsung ya Oke, okay, next double orders reward event. Ini sangat menguntungkan karena event ini cuma jalankan 21 hari. Ini hari ke-13 12 13. Oke, okay, jadi di sini kalian tinggal ngikutin orderannya dan deliver. Di sini kalian bisa mendapatkan double double ya, double lebih banyak ya. Eh uh, material pack Jadi di sini kalian menguntung ya. Baru untuk beruntung menguntungkan. Ampun. Oke, okay, next yaitu logistik hub orders. Jadi di logistik hub ini pastikan kalian udah building di tempat carpenter ya guys ya. Nah, jadi di sini dan jika itu logistik hubnya bisa di upgrade ya guys ya jadi saya baru upgrade di level apa gitu guys jadi kalian ngikutin orderannya kalian bisa mendapatkan material pack Oke, okay, next future sub sell. Ini nggak pasti guys, ini kadang ada, kadang nggak. Kalian ketekan saja stop di future-nya. Nah, di situ biasanya ada promo. Jadi sekarang lagi promo nail pack. Kalian jika memerlukan nail, kalian bisa menggunakan uang diamond ya untuk membelinya. Diamond, uang diamond. <gasps> Dan di sini kalian bisa membeli banyak sekali seperti bom, um, eh, transport scroll dan lain-lainnya. Di sini kita bisa mendapatkan free claim reward ya setiap hari guys. Next, next coin wheel event. Nah, coin wheel event ini ada di anniversary event. Jadi kalian klik yang spin ini menggunakan 2000 gold coin untuk mendapatkan sesuatu yang kalian mau. Jadi di sini uh, tidak pasti mendapatkan material pack ter, uh, tergantung nasibnya guys ya tergantung nasibnya jadi di sini saya mendapatkan material pack itu udah juga udah habis banyak uang sih <laughs> oke okay, jadi kita lihat oke okay, jadi ini bisa dipilih material packnya yang kalian mau oke okay. Nah, oke. Okay. Jadi ini saja guys untuk uh, tutorial tipsnya gimana mendapatkan material pack dan semoga adik Veronica suka dengan videonya. Jika saya ada kesalahan apa-apa mohon maaf ya guys karena uh, saya masih ya terlalu lama vakumnya jadi jika ada salah jangan di dislike videonya dong please ya kalian Uh, komen aja di bawah memberitahu aku salah apa gitu guys ya oke okay, thank you so much for watching jika ada saran dan komen uh, komen di bawah ya guys ya thank you so much for watching and see you on next video bye